بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، بر سوال كبتكي صلاة النارية حقدة بر خبر ترقجن آه، صلاة النارية زرر لدجن موزودة عند آه، بو salovat bidat xurofot e, buni birinchi jihatdan sunnatga xilof sunnatda kelmaganligi jihatidan uni o'qish joiz emas ikkinchidan ma'nolari ham shirkiy xurofiy o'shaning uchun ikkinchi jihatdan u bu jihatdan ham o'qish mumkin emas ya'ni ma'nosi ham buzuq e, ya'ni allohga shirk keltirishdan iborat bu salovat degan e, raddiya bilan bir xabar tarqagan endi bunga kimlardir javob bergan ahli ilmlarimiz javob berayotgan bo'lsa kerak endi biz ham o'zimizga kelgan savolga javob berib qo'ymoqchimiz bu xabar e, haqidagi bunaqangi tashvishli e, fitna arab tilida ham tarqagan o'shani tarjima qilib e, tarqatayotgan odamlar bular bu uzoq yillardan beri e, goh gohida qo'zib turadigan gaplardan shu o'rinda biz ba'zi bir nuqtalarni aytmoqchimiz bu salovatni o'ziga to'xtalishdan oldin e, umumiy bir tushuncha bo'lsin deb e, ba'zi bir e, nuqtalarga e'tiborni qaratmoqchimiz birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish umumiy buyurilgan payg'ambarimizdan qanaqa salovat aytaylik deb so'rashganda ibrohimiya salovatini o'rgatganlar bizni o'zimizni namozda o'qiydiganimiz lekin o'sha namozda o'qiladigan ibrohimiya salovatini o'ttizdan ortiq siyg'asi bor o'ttizdan ortiq shakli bor imom subki e, rivoyat qilganlar hammasini keltirganlar hmm, shifaul e, shifaul asqom kitoblarida keltirganlar lekin e, sahoba ikromlardan ham vorid bo'lgan yana boshqa salovatlar xutbalarda aytganlari bor masalan solli ala nabiyina muhammadin deb va alihi deganlar umar ibn hattob xutbalarini oxirida hazrati abu bakr siddiq sollu ala nabiyikum deb aytganlar xutbalarini oxirida e, hazrati alidan bor e, ba'zi bir xutbalar va tobeinlardan ya'ni salovatni boshqa siyg'alari ham bor ammo sunnatda kelgani asosan o'sha e, ibrohimiya salovati hisoblanadi ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shaxsan o'rgatganlar <clears throat> birinchi bilishimiz kerak bo'lgan qoida shuki shariatda cheklangan chegaralangan narsalar bilan chegaralanmagan narsalarni ajrata olish kerak masalan peshinni sunnati to'rt rakat farzi to'rt rakat bomdodni ikki rakat sunnat bular chegaralangan amallar ammo ba'zi amallar bo'ladi e, ular chegaralanmagan bo'ladi masalan duo duoni hech kim hech kim chegaralagan emas na olloh na rasul shariatda falon lafzdagi duoni qilasiz undan boshqa duoni qilish mumkin emas degan gap yo'q bu gapni kimga aytsa u bidatchi bo'ladi e, sadaqot umumiy buyurilgan lekin aynan xurmo berasiz deb buyurilgan emas xurmo bersa ham bo'ladi olma bersa ham bo'ladi muhimi sadaqot berish kerak istig'forni bir qancha siyg'alari sunnatda kelgan lekin faqat shuni aytsang kechiradi olloh boshqacha aytsang kechirmaydi degan joyi yo'q salovatni ham sahoba ikromlar so'raganda ibrohimiya salovatini o'rgatganlar uni turlicha siyg'ada rivoyat qilishgan keyin ammo boshqacha salovat aytmanglar demaganlar boshqacha salovat aytish ham mumkin demak shariat chegaralamagan narsani chegarashlik o'zi bidat bu hozirgi gapni tarqatayotgan odamlarni ishi ayni bidat shu odamlar ayni o'zi bidatchi chunki ular shariat chegaralamagan narsani chegaralayapti shariat keng qilgan narsani tor qilyapti ikkinchidan e, ikkinchi bir nuqta ilmlar shar'iy ilmlar bo'ladi bular vahiy bilan keladi ikkinchi tur ilmlar bo'ladi vujud ilmi deyiladi alloh taolo iqro bismi robbikallazi xalaq iqro va robbikal akram oyatlaridayla ikki xil o'qishni e, qiroat o'qish ikki xil bo'lishini aytgan ya'ni shariatni o'qish va kavnni borliqni o'qish borliqni borliqni o'qish degani borliq degan narsalardan tajriba bilan xulosa olish o'rganib xulosa olish degan bu ham ilm hisoblanadi shuning uchun vujud ilm manbalaridan biridir deydi ulamolar bu qoida bu gapni aytayotgan odamlar o'sha vujud ilmidan ham bexabar odamlar ularda shariatni o'qish ham noqis ammo borliqni o'qish yo'q shuning uchun u odamlar manhaji shu tagidan buzuq bo'lgani uchun ko'p masalada xato qilishadi endi birinchidan bu kishi aytadiki o'sha xatda bizga kelgan o'shaga tarqatilgan gapda aytadiki noriya nomi bilan e, salotul noriya nomi bilan mashhur bo'lgan salovat haqiqatdan ham o'z nomi bilan olovli salovat u egasini olovga sudrab ketadi e, bu gapni o'zi judayam bir e, odam eshitsa kuladigan gap birinchidan noriya deb nomlanishiga sabab salovatni bizda haligi bir narsa tez amalga oshsa o't kabi o'q kabi deb qo'yamiz bu salovatni e, kimiki aytib ijobat bir narsa so'rasa duosi ijobati tez bo'lganidan shunday nomlangan tajribada shundoq bo'lgan asli bu salovatni tafrijiya degan nomi ham bor ya'ni g'amlarni aritishda e, vasila bo'lgan vosita bo'lgan yoyinki ta'ziya ham deyishadi ibrohimni ta'ziyaga nisbat berilib chunki asli bu salovatni e, ibrohimni ta'ziyadan rivoyat qilinadi bizga ustozlar aytib bergan silsilada ham ibrohimni ta'ziyaga yetib boradi silsila e, ahmad rifoiyga ham nisbat beriladi lekin asosan masalan biz bilgan san'atda e, mashhuri shu ibrohim taziy sakkiz yuz oltmish oltinchi hijriy vafot etganlar ulug' sofiy kishilardan olim kishilardan bo'lganlar bu kishi aytadiki olovga ega e, sudrab boradi deydi endi olovga sudrab borishi bu bir narsaga do'zaxni va'da qilish oson narsa emas bu xudoni ishi bu har kim qilolmaydi uni bu ollohni haqqiga tajovuz hisoblanadi johillik bilan qilinsa ho'p mayli agar asosi bormikan shariatdan deb aytamiz biz nega degan savolga javob beradi chunki birinchidan bu salovat turini va din e, turini na dinni komil qilgan zot buyurmadi na rasululloh sunnatlarida kelmadi salovat o'zi nima degan narsani bilish kerak bu salovat bu namoz emas bu bu duo rasulullohni haqlariga duo shariat duoni chegaralaganmi yo'q chegaralagan emas olloh chegaralaganmi mana shunaqa duo qilasan deb undan boshqachasini qilish mumkin emas deb chegaralaganmi chegaralagan emas buyurmadi degan gap noto'g'ri ayni shu lafzda buyurmagan salovat aytishga buyurganlik sollu alayhi vasallimu taslima rasulullohga salovat ayting degan alloh va farishtalari rasulullohga nabiyga salovat aytadi ey iymon keltirganlar siz ham rasulullohga salovat ayting salom yo'llang degan qanaqa aytish qanaqa aytaylik deb so'rashganda sahobalar ibrohim yana o'rgatganlar rasululloh lekin undan boshqachasi bo'lmaydi demaganlar chunki u duo duo afzali ibrohimiya albatta alal itloq mutlaq afzal ibrohimiya lekin boshqa salovat aytmasin degan joyi yo'q chunki duo hech qachon chegaralanmagan yuqorida aytganimizdek duoni chegarasi bo'lmaydi alloh taolo ochib qo'ygan narsalardan masalan otangizga mag'firat so'rasangiz robbi g'firli vali validayya deb so'rashingiz mumkin allohimma mag'firli vali validayya deyishingiz ham mumkin olloh otamni onamni kechirgin deyishingiz mumkin ey robbim ota onamni kechirgin deysiz mumkin ey olloh ota onamni gunohini kechirgin deysiz mumkin ey olloh ota onamning kattayu kichik gunohini kechirgin deysiz mumkin ey olloh meni boqib tarbiya qilgan ota onamni kechirgin deysiz mumkin nima ma'noli bor siz kechirim so'rayapsiz xolos allohga allohdan otangizga qaysi bir lafzni aytsangiz ham siz ollohni buyrug'ini qilayotgan bo'lasiz ayni shu lafzni aytasan bundan boshqasini aytsang do'zaxga tushasan degan gap bu tuhmat allohga bu gap bo'lgan emas shariatda rasululloh buyurmadi va taqvoli sahobalar ham qilishmadi deydi olloh buyurmadi rasululloh qilmadi sahobalar qilmadi degani bu narsa harom degani emas ayni shu lafzni aytmadimi demak bu lafz harom degani emas balki e, ular buyurgan salovat aytishga buyurgan va salovat aytganlar sahoba ikromlar ammo ayni shunaqa lafzda aytasiz deb shart qilmagan shuning uchun e, sahoba ikromlarni xutbalarini qarasangiz salovatlari har xil yuqorida aytganimizdek tobiinlarniki har xil hozirgacha kitob mualliflar bor million kitob yozilgan islomda ulamolar yozgan katta katta ulamolar mushtahidlar yozgan salovati bir xilmi hammasini yo'q hamd sanosi bir xilmi yo'q har xil biror kishi biror kitobda ibrohimiyga salovat bilan boshlaganini ko'rganmiz kitobni yo'q xohlagancha salovat aytadi kim uni taqiqlagan islom olimlaridan birortasi buni gapirganmiz ya'ni masalan bir kishi salovat aytsaki qur'on haqidagi kitob yozayotib qur'onni bizga yetkaz bizga yetkazgan rasulullohga salovat bo'lsin u kishidan eshitib bizga yetkazgan sahobalarga rozilik bo'lsin ollohdan desa bidatchi bo'ladimi shu odam yo'q u duoku duo chegaralanmaganku millionta kitobni oching million xil salovatni million xil hamdni ko'rasiz bunga biror kishi nojoiz degan emas nojoiz degan odam u dindan mosuvo odam bo'ladi ammo bu gapni aytayotgan odam o'shanaqangi xato qilayotganini bilmayapti shu yerda bitta qoida bor buni mana shu e, hozirgi bu gapni tarqatgan odamlarni aqliyatidagi buzuq joylardan bittasi shu u nima u sunnatni ta'rifini o'qisangiz usulda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan ma udifa ila nabiy sollallohu alayhi vasallam min qavlin av fi'lin av taqrir rasulullohga nisbat berilgan ish harakat so'z gap va taqrir ya'ni e, tasdiqlash shular hammasi sunnat bo'ladi deyiladi usul fiqhda keladi va tarkim bormi av tarkim yo'q rasululloh qilmagan narsa ham qilmaslik sunnat bo'ladimi yo'q rasululloh qilmaganlarni qilmaslik sunnat bo'lmaydi bularni eng katta xatosi shu birorta usulda tark sunnat deyilgan emas tarkni maxsus o'rinda hukmi olinadi tarkdan tark qilish lozimligi kelib chiqadi u maxsus o'rinda uni ulamolar bayon qilgan uni bahsi uzun lekin rasululloh qilmagan bo'lsalar sahobalar qilmagan bo'lsalar o'sha narsa nojoiz degan qoida o'zi yo'q o'zi asli payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bunday degan emaslar din komil bo'lgan paytda bu salovat yo'q edi demoqchi ho'p din o'zi nima salovatmi <laughs> din salovatlardan iborat emasku bu odamlar vahiyni vazifasini bilmagan dinning tarkibini bilmagan dinning e, ahkomlarini bilmagan johil odamlarni gapi bu <clears throat> bu duo adashgan toifa sofiylardan kirib kelgan shirkiy bidiy xurofiy zikrdir endi e, adashgan toifa sofiylar bor lekin bu duoni biz yuqorida aytganimizdek ibrohim taziyga nisbat berilsa yoki ahmad rifoiyga ikkinchi ba'zi odamlarni rivoyati e, bo'lsa lekin biz bilganimiz imom taziyniki taziyni rivoyatlari adashgan sofiylar bor lekin bu ikkala olim adashganlardan emas sofiylarga nisbat berilsa to'g'ri chunki ibrohim taziy ham sofiy olimlardan ahmad rifaiy ham sofiy olimlardan lekin ahli sunna va e, jumhur e, ummat qabul qilgan ulamolardan ergashgan ulamolardan ko'pchilik e, hidoyat topgan ularni qo'lida sofiylarga nisbat berilsa to'g'ri ibrohim taziyga bo'lsin ahmad rifaiyga bo'lsin ammo ular adashgan sofiylar emas adashgan sufilarga nisbat berilishligi noto'g'ri ma'lumotlar e, juda bir e, achinarli holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, undan oldingi aytadiki ma'nosida najot qutulish ikki olam saodati rasulullohdan so'ralgan bu gapni aytgan odam salovatni umuman tushunmagan arab tilidan bexabar ojiz inson salovatni biz mana shu ibrohimiy tazigacha bo'lgan san'at bilan aytamiz اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله شو يقول أما بس أوزمز يحشتك مزده يحشتك مزده صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي محمد الذي deb aytilardi va ala alidan keyin va ashabihi fi لمحه lamhatin degan qo'shimchalari ham bor edi lekin bizga ustozlardan kelgan san'at bo'yicha yuqorida aytganimiz matn sobit endi lafzlarni oz moz farq qilishi unaqa katta bir o'zgarish bermaydi endi shu biz hozir o'qigan matnni agar aytadigan bo'lsak ma'nosini bu odam aytyaptiki shirk rasulullohdan najot so'ralgan holbuki rasululloh alayhissalotu vassalom tiriklik paytlarida ham u kishiga bunaqa qudrat berilmagan u kishi hojatlarini ollohdan so'raganlar ammo salovatda rasulullohdan so'ralyapti deydi bu e, salovatni o'qimagan odam yoki o'qib tushunmagan odamni gap salovatda nima deyiladi allohumma solli salatan kamilatan Ey Allah tügel toluk salavat yubargın. Ve sellim selamen temmen. Tügel Salam yubargın. Ala nebiyyin. Şunday bir nebiyge ki Peygamberimiz nazarda tutyapti. Tenhallu bihil uqad. Tügüller u bilan yechiladi. Ve tenfericu bihil kurab. Tashvishlar u bilan ariydi. Ve tuqda bihil havaic. U bilan hojatlar ravo bo'ladi. istaklar u bilan er, istaklarga u bilan erishiladi va husnul havatim va go'zal xotimaga erishiladi va yustasqol g'amamu bivajhil karim mukarram yuzini o'rtaga qo'yib bulutdan yomg'ir so'raladi yomg'ir talab qilinadi yomg'ir tushiriladi degan va ala ali u kishini ollariga ham faqat e, shu yerda to'xtaydi oldin murod e, ulamolar ahli bayt deydi ba'zilar ba'zilar kullu taqiy kullu mo'minin taqiy e, har bir taqvodor mo'min rasulullohni ollari bo'ladi deydi shu yerda yana bitta nuktani aytib qo'yishimiz mumkin o'sha asarlarda kelgan bir necha suratdagi salovatlarda hazrati umarni o'zlarini xutbalarida ham solli ala nabiyina muhammadin va alih deydi to'xtaydi ashabihi yo'q sunnatda sahobalarga salovat aytish kelganmas o'sha sunnatda kelgan salovatlarni siyg'alarini qarang suratlarini sahobalar yo'q sahobalarni xutbalarida ham yok. ho'p mana bu gapni adamlar odamlar o'zi salavat salovat aytadimi aytmaydimi allohimma ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve sohbihi desa agar bu ham bidatchi Çünkü chunki kim kelmagan sahobalarga salavat etmiş. o'zini gapiga o'zi amal qilolmaydi shu mana shu fikrdagi buzuq fikrdagi odamlarni kitoblarini o'qisangiz ham sahobalarga tobiinlarga qo'shib salovat aytadi va ala alihi va ashabihi va tabiin deb aytadi hammasi bidatchi ekan unda chunki e, sahobalarga salovat aytish kelgan emas asarlarda ulamolar keyin qo'shgan buni sahoba ikromlarni sha'nini himoya qilish uchun e, bu biz hozir aytgan san'atdagi rivoyatda ham va alihi deydi to'xtay shu bilan sahobalar yo'q endi har bir mo'min taqvodor e, u kishiga ol bo'ladi ahl bo'ladi deydigan bo'lsa rasulullohga ol muhammad bo'ladi deydigan bo'lsa sahobalar albatta birinchi o'rinda kiradi ammo lafzda yo'q ho'p buni nimasi shirk hozir salovat aytgin rasulullohga mukammal salom yuborgin tugal shirkmasa shunday bir nabiygaki u kishi sababli tugunlar yechiladi ho'p olloh sababli tugunlar yechiladimi yo olloh tugunlarida yechadimi olloh bir narsaga sabab bo'ladimi yo olloh o'zi yechadimi agar shu tanhallu bihil uqad degandagi tugunlar u sababli yechiladi degandagi sababligini ollohga nisbat bersa kofir bo'ladi odam rasululloh orqali tugunlar yechiladi shirk tugunlari u kishi bilan yechilmadimi oilaviy muammolar tugunlari u kishi bilan yechilmadimi ijtimoiy muammolar tugunlari u kishi bilan yechilmadimi aqidadagi muammolar u kishi bilan yechilmadimi vatan va tashvishlar u kishi bilan ariydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom olib kelgan din bilan saodat tuymadikmi biz tashvishimiz o'sha kishini bergan ta'limotlar bilan arimadimi o'sha kishi vosita bo'lmadimi bizni tashvishlarimiz arishiga qolaversa qiyomatda shafoat qilsalar tashvishimizni o'sha kishi bilan arimaydimi shafoat hadisi buxoriyda keladi butun insoniyat odam alayhissalomga nuh alayhissalomga ibrohim alayhissalomga muso iso alayhissalomga boradi hammasi men buni e, shafoatni egasi emasman men boshqasiga boring deydi oxiri payg'ambarimiz oldiga keladi butun insoniyat u kishi ana laha deydilar bu shafoatni egasi menman deydilar va arshni ostiga ostiga sajda qilib duo qiladilar shafoat qiladilar shafoati uzmo deyiladi buyuk shafoat deyiladi shunda biz tashvishimiz rasululloh bilan arimaydimi nimasi shirk buni ayni hadisdagi haqiqat ayni olloh qo'ygan e, o'zi alloh subhanava taolo joriy qilgan e, bor bor voqelikku bu rasululloh bilan tashvishlar ariydi dunyoda ham ariydi o'zi asli oxiratda ham ariydi o'sha kishini shafoati bilan kiramiz jannatga inshaalloh meni shafoatim gunohi kabira qilganlarga bo'ladi dedilar ho'p gunohi kabira qilgan odam do'zaxga mahkum bo'lib tursa rasululloh shafoat qilsa tashvishi arimaydimi tashvish rasululloh bilan arirkanmi nimasi shirk buni shirkka nima aloqasi bor buni aksincha Eğer Allahın şu işlərə səbəb, Rasulullah belə səbəb olubdilər. Tügünlüyə çoxu Allah, e, təşvişinə əriducu Allah. Rasulullah bilən deyibdi. Tənhəllu bihi. Yənhəllul yəhullul uqad deyəkən yox. Yani o kişi bilen tügünler geçerler diye, tügünler diye geçer diyekeni yok. Resulullah teşvişler arita demeyipti. Resulullah bilen teşvişler eriydi diyepti. olloh bilan ariydi desa unda kim aritayotgan bo'ladi ollohdan boshqa tashvishni unda odam kofir bo'ladi وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج hojatlar u kishi bilan ravo bo'ladi rasulullohni vositalari bilan qiyomatdagi hojatingiz ham dunyodagisi ham agar rasululloh o'rgatmasalar betimiz yuvishni bilarmidingiz bilmasdik najosatdan tozalanishni bilarmidik bilmasdik janobatdan poklanishni bilarmidik bilmasdik shu hojatlarimiz rasululloh bilan e, yechilmadimi undan tashqari ayni rasuli akram alayhissalotu vassalomni o'zlaridan vorid bo'lgan ubay ibn kab roziyallohu anhu aytganlarki yo rasululloh man kundalik virdimni to'rtdan birini sizga salovat qilaman deganlar salovat aytish qilaman to'rtdan birini yaxshi ko'paytirsang o'zingga yana yaxshi deganlar uchdan biri deganlar uchdan biri qilayinmi desa yaxshi bo'ladi ko'paytirsang o'zingga yaxshi yarmini qilayinmi deganda e, bo'ladi ko'paytirsang o'zingga yaxshi aytganlarki ubay ibn kab roziyallohu anhu unda yurdimni hammasini sizga salovat aytishga aylantiraman degan shunda aytganlarki idan agar shunday qiladigan bo'lsang gunohlaring kechiriladi hamma tashvishingga olloh kifoya qiladi dedilar hammak hamma tashvishingga olloh kifoya qiladi nima bilan salovat bilan ayni rasulullohga salovat aytgani uchun hojatlar ravo bo'ladi rasululloh vosita bo'lyaptilarmi shu yerda vasila bo'lyaptilarmi chunki meni haqimga duo qilsangiz o'sha va'da berilayotgani yo'qku otangizni haqqiga duo qilsangiz o'sha va'da berilayotgani yo'q gunohing kechiriladi tashvishlaringni hammasiga olloh kifoya qiladi ustozingiz haqiga ming yil duo qiling shu va'da berilayotgani yo'qku so'raganingiz o'zizga ham so'raladi lekin hamma tashvishing kifoya qilinadi va olloh hamma gunohingni kechiradi deb bitta salovatga berganlar shu va'dani ho'p rasulullohni fazillaridan u kishini barakatlaridan ekanmi hojatlarimiz ravo bo'lishi usmon ibn hunayf hadislari bor mashhur ko'r odam kelib rasulullohdan ko'zimni ochishiga duo qiling deganda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sabr qilsang o'zingga yaxshi yo'q desang duo qilaman ochadi olloh deganlar duo qiling ko'zim ham ochilsin jannat ham bo'lsin degan shunda bo'lmasam torat qilib ikki rakat namoz o'qigunda qiblaga yuzlanib ey alloh men rasulullohni o'rtaga qo'yib senga yuzlanaman hojatimni bergin deb so'ragan ey muhammad alayhissalom nabiyur rahma rahmat payg'ambari sizni vosita qilib allohga yuzlanaman e, inni atavajjahu ilayka bi nabiyika nabiyir rahma deb lafzni o'rgatganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shunda duo qiling ko'zing ochiladi deganlar usmon ibn hunayf aytadilarki u kishi e, namozda o'qib keldi masjiddan ko'zi ochilib chiqib ketdi deganlar ko'r odam payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni vasila qilgani uchun ho'p hojati chiqibdimi rasululloh bilan lekin kim ollohni o'rtaga vosita qiladi boshqa ilohga duo qilish uchun hech kim bu ilohlik vositalik ilohlik vazifasi emas vositalik bu bandalik vazifasi ha allohga shu kishini hurmatidan shu kishi bilan yuzlanaman deyuvdi alloh ijobat qildi bu hadisda kelgan rivoyatda bor sahiy rivoyat kamida hasan bo'lishi kerak man hozir sahih hasanni ikkilayapman lekin maqbul rivoyat butun ummat qabul qilgan buni demak hojatlar u kishi bilan ravo bo'lar bo'larkan istaklarga erishiladi xuddi usmon ibn hunayfni hadislarida ko'r odam erishganidek husnul husni xotima ham agar rasululloh iymonni olib kelmasa husni xotima bo'larmidi yo'q duolar u kishi bo'lmasa ijobat bo'larmidi yo'q umar ibn hattob aytganlar salovat aytmasa agar kishi duo qilib duosi muallaq qoladi deganlar ko'tarilmaydi deganlar demak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga salovat aytish bilan duolar ham ijobat bo'ladi bu ayni sunnatdan olingan u kishini yuzlarini o'rtaga qo'yib bulutdan yomg'ir yog'diriladi yomg'ir tushiriladi deydi bu asli bo'lgan voqeani iqtibosi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yosh bola paytlarida o'g'lon paytlarida makkada qahatchilik bo'ladi shunda quraysh kelib abu tolibga mm, abu tolibni oldilarida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tarbiya olayotgan paytlari otalari ham onalari ham o'tgandan keyin abu tolibga kirib duo qilgin qavmni to'plab olloh yomg'ir yog'dirsin qahatchilikdan e, o'simliklaru nabototu hayvonot halok bo'lyapti deyishgan shunda u kishi payg'ambarimiz alayhissalomni ko'tarib chiqib yosh bola paytlar kabaga orqalarini tirab duo boshlaganda yomg'ir yog'irgan shunda degan payg'ambarimiz alayhissalomni ta'riflab turib bu oq yuzlik bola Bunu yüzünden buluttan yağmur söylesin yağmur yağdı dedi. Bu Allah'dan söyledi elbette. Yani bu yerde bayt adabi bir tabir uchun aytilgan allohdan so'ragan u ham lekin mana shu bolani vasila qilib so'raymiz deb so'ragan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yuzlarini o'rtaga qo'yib u go'dak bu ha payg'ambar bo'lmaganlar hali shu go'dak bu bo'lganlar mana şu bayt meşhur, ee, ibn abbos roziyallohu anhu ham rivoyat qilganlar bunu. bu baytni demak bu bo'lgan voqeani tarifi bu ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni yuzlarini o'rtaga qo'yib amakilari duo so'raganda yomg'ir so'raganda duo qilganda olloh sen yomg'ir yog'dirgansan bulutdan hali go'dak paytlarida o'sha zotni o'sha zoti babarokatga e, salovat yo'llagin nimasi shirk buni bo'lgan voqeani aytib turib eslab turib shuni e, duoda zikr qilsa nimasi shirk bu shunaqangi e, aqli buzuq e, dinni yaxshi fahmlamaydigan odamlar odamlarga tashvish tug'diradi alloh o'zi adashishdan asrasin davomida e, adat haqida gap ketadi to'rt ming to'rt yuz qirq to'rtda o'qishlik endi adad masalasi bu ixtiyoriy masalan bir qori aytadiki uch yuzta o'qing bir betni pishadi deydi masalan zokirlar aytadiki kuniga mingta istig'for aytgin gunohing kechiriladi masalan ibn tamiya alayhi rahma aytganlar manga bir masala mm, ishkol bo'lib qolsa yecholmay qolsam mingta istig'for aytaman yechiladi deganlar bidat bo'ladimi shu ibn tamiyani ishi nimaga mingta ikki yuzta emas besh mingta emas tajriba shu u odam tajriba qilib ko'rgan tajribasida yechilgan masala ibn sino aytadi jomiyaga kirib ikki rakat namoz o'qirdim masala yechilar deydi ibn tamiya ming tekis to'pol aytardim yechilardi deydi bu tajriba mana shu vujuddan olingan ilm deyiladi tajriba ilmi bir odam bir ishni qilib ko'radi tajribada natija ko'radi ikkinchi odam qiladi uchinchi odam qiladi bundan shariatdan dalil istalmaydi bunga bu tajriba shariat unga e, ko'rsatma bermaydi ya'ni shariatdan dalil talab qilinmaydi tajribiy ilmga tajribiy ilm tajribadan olinadi shariat bilan shariat ilmi bilan tajribiy ilmni farqi shuki shariat bir narsani shunday bo'ladi desa albatta bo'ladi tajribada bo'lmasligi ham mumkin ammo g'oliban bo'ladi chunki tajriba takrordan kelib chiqadi takrordan kelib chiqadi e, o'tni siz paxtani yondirganini ham ko'rgansiz o'tinni yondirganini ham ko'rgansiz e, bargni yondirganini ham ko'rgansiz shundan siz o'tni yondiruvchi degan tajriba xulosasini olasiz e, ma'lum moddalarni yondiruvchi u ham hamma moddan emas bu tajribiy ilm bir kishi mingta aytib ko'ribdi ibn tamiya alayhi rahma masala yechilibdi qachon shundan keyin bitta masala ishkol bo'lsa yana mingta ekan yana yechilar ekan bidatchi bo'ladimi ibn tamiya shu bilan alayhi rahma yo'q bir qori uch yuzta o'qibdi bir bet pishibdi ikkinchi odamga uch yuzta o'qisang qur'on pishadi desa bidatchi bo'ladimi yo'q bu tajriba bu kimdadir bo'lgan takrorlangan ko'p marta bo'lgan shundan ulamolar shuni tajriba qilib olgan masalan shu salovatni o'n bir marta aytib duo qilganlar duosi ijobat bo'lgan lekin maxsus bir tashvishga tushganlar to'rt ming to'rt yuz qirq to'rt marta aytgan tajriba qilib ko'rgan balki birovga ilhom bo'lgandir balki tushida ko'rgandir lekin tajribada qo'llangan va natija bergan tajribiy ilmlarga shariatdan dalil talab qilinmaydi bu umumiy qoida bu tajribiy ilm xuddi uch yuzta bir betni sanab qilgan mingta istig'for aytgan ibn taymiya ikki rakat namoz o'qigan ibn sinoni tajribasiga o'xshaydi buni kimdir qiladi natija ko'radi kimdir natija ko'rmasligi mumkin o'zini noqisligidan ammo qilganlar ko'pchilik natija ko'rgan bo'lsa bu amal tajribaga olinadi va boshqalarga tavsiya qilinadi qachon bu bidat bo'ladi shu sunnat desa bidat bo'ladi to'rt ming to'rt yuz qirq to'rt marta o'qish sunnat desa keyin bidat bo'ladi bu salovatni rasululloh o'rgatganlar desa keyin u kishiga tuhmat bo'ladi bu yerda oxirida bu rasulullohga tuhmatdir deydi tuhmat emas kim rasulullohga nisbat beryapti ibrohim taziyga nisbat beryapti hamma to'rt yuz to'rt ming to'rt yuz qirq to'rtta adadni kim sunnat deyapti hech kim tajriba deyapti hech qanaqa rasulullohga tuhmat emas alayhissalotu vassalom ammo bu gapni aytayotganlar mana shunaqangi shariatga xilof deb aytyapti qo'ygan qoidasini o'zi shariatga xilof bular o'zi sunnatga xilof qilayotgan va payg'ambarimizga tuhmat qilayotgan odamlar bo'ladi alloh o'zi adashtirmasin hozir esimizga kelari shu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين